процедуры. Третій рік в нашому відділенні, э, в нашому інституті займаємося э, ведемо медичну документацію за допомогою цієї системи. Звичайно, е, в дещо верніше в багатьох е, аспектах наша робота полегшилась. Перше, що я хочу відзначити, це систематизувалися медичні документи. Значить, от е, ті пацієнти, які в нас знаходяться протягом трьох років, ми можемо подивитися їх історію хвороби і за 15, за 16, за 17 рік значить, е, ми можемо подивитися прогрес або регрес захворювання. Ми маємо можливість порівняти дані аналізів, дані рентгенологічних досліджень, дані функціональних проб, які були на протязі цих кількох років. Друге, що дуже вигідно, коли пацієнт е, поступає в інститут е, і проходить обстеження у різних спеціалістів, лікуючий лікар може в той же день відразу побачити всі результати, які ми маємо і відповідно провести корекцію е, е, призначень медикаментозних. Е, що ще дуже вигідно? Дуже швидко формується виписка. Особливо, якщо вважати, що в нас є тяжкі хворі, і виписка там буває на чотирьох сторінках, то щоб її набрати, це уявляєте, скільки б часу було. А так виписка формується сама. Всі дослідження, всі аналізи, які проводилися в протягом перебування пацієнта в стаціонарі, вони туди автоматично заходять і е, ми маємо можливість отримати красиву. Читабельну виписку. Тепер ніхто не може сказати, що він не може прочитати, що написав лікар, тому що все надруковано. От, Всі рекомендації чітко представлені, От, е, всі аналізи в в динаміці теж представлені. Тобто, це дуже пришвидшило і дуже полегшило роботу е, лікарського персоналу. А що ви вважаєте за головний результат впровадження міс? Е, я думаю, що систематизацію е, медичної документації, що якість надання медичної послуги залежить від е, компетенції лікарів. нас стало меньше бумажной работы, это раз. И так как мы отказались от бланков, соответственно, их не надо заказывать, их не надо, не приходят санитарочки, не забирают. Мы только получается результат, он сразу переходит на компьютер лечащему врачу. И лечащий врач сразу же все и видит. Это очень выгодно и очень удобно. Посоветовать в лаборатории я бы могла это сделать, как я уже сказала, правильное техническое задание. Сделать техническое задание таким, чтобы вы знали, что вы хотите получить в результате, какой должен быть итог. Если вы хотите получить э, и ответы, чтобы были на все поставленные вами вопросы, чтобы э, был контроль качества, для того, чтобы э, подсчет, отчет был за месяц, а потом за год. Вот все это должны разработчикам предложить, и они должны для вас делать, и вы должны это проконтролировать. Ним всіма я задоволена, дуже зручна програма. Е, зручно вибивати коди, е, завжди можна знайти в системі все, що вам потрібно, завжди все під рукою. Вся інформація про пацієнта.